cuando el sol muera. Te habrá abrazado sin dudarlo. Correrán tranquilos los cangrejos azules. El oro dormirá en su montaña. Respiraré sin miedo. Cuando el sol muera, soplaré un diente de león para ti recordaré tu mano tomando la mía. Resonará tu risa en los caracoles. Cantaré esa canción que nunca escribí. Abraza sin pensarlo. Grita sin etiquetas. Llora hasta reír. Canta sin Porque en diez mil millones de años, cuando el sol muera, todo esto habrá pasado y aún puedes dejar tu nobleza y no una luna fría de bajezas. En diez mil millones de años, cuando el sol muera, Nuestros afanes, miedos, tristezas y llantos serán una luna fría. Cuando el sol muera, nuestras alegrías, bondades, amores resonarán en cada estrella. Cuando el sol muera, te habré abrazado sin dudarlo. Correrán tranquilos los cangrejos azules. El oro dormirá en su Respiraré sin miedo. Cuando el sol muera, soplaré un diente de león para ti. Recordaré tu mano curando mi herida. Resonará tu risa en los caracoles. Cantaré la canción que nunca en diez mil millones de años, cuando el sol muera, nuestros afanes, miedos, tristezas y llantos solo alimentarán otros negros. En diez mil millones de años, cuando el sol muera, nuestras alegrías, bondades y amor darán luz al universo. En diez mil millones de años, cuando el sol muera, nuestros miedos y llantos serán una luna fría. En diez mil millones de años, cuando el sol muera, nuestras alegrías, bondades, amores resonarán.